Naja, was denkst denn du, was richtig wäre? Du auch ein Grundeinkommen? <laughs> jeder? Na, nur ich, oder? Das Grundeinkommen sollte prinzipiell jeder Bundesbürger bekommen, dem es nutzt. Das sind letzten Endes eigentlich alle, die damit einen großen Teil ihres äh, täglichen Lebensunterhalts bestreiten andere Leute ab, die anderes Einkommen ab einer gewissen Höhe haben, wo das Grundeinkommen relativ einfach nicht mehr ins Gewicht fällt, die sollten es meiner Meinung nach dann ab einer gewissen Einkommensschwelle nicht mehr bekommen, da es einfach eine Form von Ungerechtigkeit wäre, den Leuten, die wirklich gar nicht darauf angewiesen sind, es denen auch noch zu zahlen. Also dieses Element, warum soll das jemand kriegen, der arbeitet, ist das große Problem. Und die zweite große Problem ist, warum soll es jemand kriegen, der reich ist? Es soll für alle sein, weil es ein Menschenrecht ist. Es ist, ist die materielle Basis eines Menschenrechts und Menschenrechte gelten einfach für alle. Bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn wir es auf nationale Ebene durchführen oder einführen, müsste jeder in Deutschland lebende Mensch dieses bedingungslose Grundeinkommen erhalten. Also, das kommt eben noch vorne, auf welcher Ebene man es umsetzt, nicht wahr? Also, wenn man äh, in Deutschland anfängt, also ich, ich finde natürlich, dass Kinder auf jeden Fall das Grundeinkommen bekommen sollten. Und zwar bin ich eigentlich der Ansicht, dass es aus, einfach, aus Einfachheitsgründen äh, auch in voller Höhe an Kinder gehen sollte. Und ich würde im Gegenzug lieber alle möglichen der Vergünstigungen ähm, streichen, was weiß ich, dass Kinder billiger ins Schwimmbad kommen oder, oder mit dem Bus für den halben Preis fahren dürfen. Mir geht es darum, dass, dass alle Menschen gleich behandelt werden und ähm, dass es eben keine Stigmatisierung geben kann. Das ist das Entscheidende, dass man sozusagen den Stempel auf dem Kopf hat. Ähm, ich bin, bin jemand, äh, wo, wo Unterstützungsleistung beantragen muss. Das ist ganz wichtig, weil wenn, wenn man äh, das einschränken würde, dass nur die oder die oder die ein Grundeinkommen bekommen, würde es immer so bleiben, dass, dass äh, von der Stimmung und von der Energie her so ist, dass die einen es den anderen geben.